在周一的部分，我们会迎接的是天贼日，这也意味的是呢，在当天呢，尤其是针对属老鼠的朋友，要特别防范天狗这个星数所带来的影响，在行车安全上，还有在跟别人沟通上面，都要特别的提防。 不要呢惹上一身心，比如说被人家诬告啊，或者是说呢，呃，有这个行车的这些纠纷产生，因为这可能会让你有一笔财务上的损失哦。再来呢，在当天的晚上的十九点三十一分，我们会迎接到朔，因此老师也会建议，进入了傍晚之后呢，我们就不宜做太多的一些决议的事项或者是变化哦。 另外，我们来看一下，就是在周二这一天，我们会迎接的是大进五富的日子。因此，如果你手边呢有一些零钱，不妨呢，我们就可以运用在这一天，把这些零钱聚集在一起，拿到银行里面，把它们存起来，当做是你另类的存钱母的一个动作，来帮自己开运哦。 再来看一下，就是针对周三这一天，我们会迎接的是祈福的吉日，而在这一天也是非常适合 on board 的日子，也意味的是说，如果你要上官赴任，还有包括如果你有想要去做美甲、剪指甲的部分，都不妨可以运用在这一天，帮自己达到除晦的效果。 是针对周四这一天，我们会迎接的是取星天河的日子。那么在这一天呢，非常大力属马的朋友，因为呢我们逢到了金贵这个星数呢，来帮助我们。所以呢，在这一天呢，属马的朋友，我们在财运方面呢，会格家的旺，不论是正财跟偏财呢，都会相当的好哦。 就如同呢有夹万一样呢，可以很快速的累积财富。如果本身呢有在做投资理财的朋友，不妨呢可以在当天呢眼睛呢放亮一点，看看有没有适合您投资的标的物哦。再来，我们来看一下，就是在周五这一天呢，我们会迎接的是我们华人的三大节日之一呢，也就是端午节。 它有另外一个别称呢，也就是我们的这个地蜡之城。要特别特别提醒荧幕前的朋友们，在今年哦的这个端午节呢，是不可以吹财的哦，因为在当天呢是必须要送穷的日子，还有解午黄，所以请务必记得在端午这天不开运不。 催财要送穷啊！因为呢，在这一天呢，我们的这个日课呢，逢到了四穷、无路宅空，还有羊公忌跟正八座，所以呢，在这一天呢，我们的地气呢虽然很旺，但是呢，它旺的是煞气。这天要不要接正水？老师也建议呢，在当天的正午水也可以不用接了，因为在这一天的财水呢。 还没有得到解这个祸害的这部分，因此呢，要接的这个财水的时间点呢，要等到隔天的巳时，也就是等到天色的时辰之后再来接。所以，请荧幕前的朋友们笔记要做好，不要呢在错的时间做错的事情哦。再来呢，老师也要提醒一下呢。 在端午节这一天呢，有哪些忌讳是不宜做的？第一件事情哦，就是在端午这一天，我们不下水，因为我们在这一这一天呢，我们逢破逢穷，又是阳公忌，而且还是往。亡的日克哦，所以呢，不能够去下水哈。 比如说，有些人他因为工作的关系，他可能要下海呀，或是到河里面呐，或者是说他要在养殖场里面工作等等的，尽量都不要进水里，或者是到陌生的水域里面去玩水。这时候你可能会觉得啊，节气非常的热，所以呢，你会觉得是说水面感觉上是温的，但是呢，水面下的温度其实是还蛮冷的哦。 因此，这样的一个温差呢，反而很容易呢，会让我们呢，呃，真真的这样子，忽然进入到水里面的时候呢，呃，忽然会有这种抽筋啊，或者是说，呃，感觉身体不适的这种呃舒服的状况产生哦，所以会没有达到消暑的状况，所以在这边呢，会建议在。 这个时候呢，尽量在端午前后的时候，尽量少去玩水会比较好。好，否则呢，比较容易会有一些意外的状况发生。在第二件事情呢，不宜做的事情呢，就是在当天呢是不宜结婚跟嫁娶的，尤其是以现在来讲，是以登记为基准点哦。那么宴客老师也会建议不要，因为呢，你既然是有宴客的话，你当天一定会要洞房嘛。而在端午这一天，我们是 还有另外一个禁忌就是不能够呃洞房，啊，也尽量就是不要有房事这件事情，因为在端午节本身它是独月的独日，所以在今年又是破日的时候，又是穷日的状况之下，你结合的两个人要成立一个新的家庭，这样的一个新的生活，就感觉是在一个呃岁穷月尽的时候，让他们。 要开始，那感觉好日子还没开始，穷日子就开始了。因此，这不是一个很好的寓意。因此，在这一天呢，是请不要宴客，不要迎娶，不要登记，呃，也不要去媒说，是比较理想的哦。那再来就是呢，在第三件要注意的事项，就是在当天是不出行的。什么叫做不出行？也就是，比如说我要出去去谈判、谈事情、去洽公，而且是属于很。 大型的一些合约事项的项目，会建议在这个时间点呢，不要在这一天启程去做一些重要的事项，除非你今天这个事情是要去把一个格局给谈破的，啊，那你要来终止一些合约的，那么你才可以去做这件事情哦。所以要用对方法，因为在当天我们逢到的这个精气，它会强化这个驿马的力量，它会把这变动呢。 带来的是终止还有结束的效果，所以如果是你要去启程去谈合约，那就不利，除非你是要谈终止合约，或者是你要谈离婚，好，或那么你才可以去用这样的方法去见效。因为呢，如果你是在这样的一个破日去执行这件事情，大概快的话可以半个月内就会见到效果。 啊，所以呢，除非是针对要让一些谈判终止呢，我们才用这样的一个模式去进行哦，不然的话，老师不建议。再来呢，第四件不建议的事情，就是在当天呢，一般的这些呃盖房子啊，或者是木造啊，部分的这些呃师傅呢，他们在这一天一般都会是休息的哦，因为在这一天盖的房子呢，呃，火气会太旺。 而且呢，因为那个气会会炫会跑，因此也比较容易会让这个屋宅呢容易会有火患的一个隐忧在，所以在当天呢是不宜盖房子的。那第五件事情就是老师刚刚稍早有提到的，在当天不可以行房。哦，当然呢，除了就是我们本身要解毒要排毒之外，老师也会建议就是在当天呢，我们的毛细孔是比较是属于。 放开的状况，所以呢，尽量在当天不要让自己受寒哦。因此呢，在当天也就不要心慌，才可以确保让自己呢，可以把我们的这个气呢，先守在自己的身上哦。好，那么要除了呢，要注意这五件不该做的事情之外，那我们要怎么样帮自己呢？在五这一天呢，至少能够让我们呢，能够。 补气或者是守住我们的气呢？首先呢，老师刚刚有提到的几件事情呢，就是我们要做的解五毒的部分。解五毒的部分呢，我们呢就是要在我们的这个五黄方呢去做。好，那么五黄方呢，今年呢就是在我们房子的正中央。所以呢，你在房子的正中央呢吃其中的这些食品哦。 这五个选五样来吃就可以了哈。这边呢，比如说第一个雄黄酒，好，那么不宜喝雄黄酒的朋友们呢，我们可以选择再就是鸭蛋的蛋黄，比如说咸蛋的蛋黄也是可以的。再来小黄瓜，好，或者是黄金南瓜啊，或者是黄鱼，再就是黄面哈，比如说我们的油面，我们可以把这个面条呢，在这个。 中午的时候呢，你就是用这个热水呢去把它煮，因为呢有这个水呢去煮它，就有点遇水则发的一个感觉。那么它也会代表的是呢有这个财气翻滚、财源滚滚的意识在。但是呢，我们却不会用这个财水，我们主要是吃这个面条的意思呢来代表的是呢我们面面俱到呢可以在。 可以一切呢都是可以很顺遂的意思哦，那再来也意味的是说一切呢都可以有条有理的哈，不会很纠结。所以老师建议我们买的哈，尽量不要是传统市长的那种面，那种黄油面，而是那种外面的包装一条一条的已经是散开的干的油的那种黄面呢，会是比较理想的。那同时呢，也可以针对。 黄豆哈，或者是来磨这个豆浆啊，大豆来磨豆浆，或者是我们可以吃这个黄豆芽，好来解五毒。那么这些食品呢，都在我们的五黄方的部分呢，去去吃啊，来做这个吃的动作呢，来达到这个解五毒的效果哈。所以这个是属于一个比较另类的一个解五毒的方法，尽量呢在中午的时间去做，如果。做不到。 可以在傍晚的时候做哦，都可以的。尽量从这当中选五样来吃哦。那么再来就是呢，要提醒大家，因为在当天呢是属于我们的火气呢是属于穷尽的一个日子哦，所以呢，老师也会建议，其实在当天呢，尽量我们的厨房的火呃减少开的一个状况会是比较理想的。来呢。 有几个是属于可以亲子同乐的方式，来达到一个属于我们要让这个五毒散掉的方式。但是，一样呢，也是希望我们可以在五黄方去做这件事情。首先呢，大家可以在网络上透过手机呢找到这个五毒的这个图片，那它上面就会有这个五毒的这个图。 那一般呢，它可能是白底的。那么我们就可以，比如说在下载在手机上面之后呢，那运用这个删除的这个橡皮擦键，啊，或者是模糊键，把它给，或者是这个白色的白色键呢，把它给涂鸦掉，哦，来代表是让五毒给散去的意思。同时再来就是呢，我们想要做到送穷的部分哦。 送穷的部分呢，老师会建议，如果家中有扇子的朋友，我们要准备一把干净的白色的扇子，尽量呢，它是以可以折叠起来的，不要是那种传统圆扇，是可以展开来的扇。的时候，在我们的五黄方把它展开来，好，那么我们呢，可以用我们的这个朱砂。 在上方点上，好，点上五点，点上五点之后呢，然后我们就是对着用着这个扇子呢，对着我们的房子的四周围呢，好，各各扇一下，等于是我们的这个东西南北方都各扇一下，那这样子呢，来达到呢，把这个五毒的这个五黄的位置的这个地方呢，都把它这个气呢，晦气呢，给。 散除掉哦。那么，如果你错过在午时的时间呢，那么就请不要再做这件事情了。所以，请记得哦，这个只能局限于在午时，也就是从十一点到一点的时刻才能够做的哦。好，那么再来呢，提醒一下，好。 天呢，就是针对我们在端午节可以做的事情，所以在这一天呢，就跟往年呢不一样，我们就是不催财哦，所以请大家要务必记得，我们就是要送穷，还有呢，把这个呃晦气呢给送开。那么在礼拜六这一天呢，我们又可以做些什么事情呢？在礼拜六这一天，我们逢到的是天解大净的日子。 啊，因为前一天非常的凶恶，因此呢，大解大净就是会在礼拜六这一天，在这一天我们又逢到了天马，好，那天马呢会把昨天的驿马的力量呢把它给挟持，哦，然后呢也会把它镇压住，所以呢，在这一天的早上哦，特别要注意一下哦，九点到十一点是不能用的，因为，呃，我们在这一个时间点呢。 是有要针对，要尤其是针对犯白虎的朋友哦，才能够用的时间哦。所以，如果你是在今年有犯到白虎的朋友们，你要治白虎，那么请你呢，在九点到十一点的这个时间，务必在家中煮一颗鸡蛋。 把它变成水煮蛋之后，然后呢，把它剥开。那么这个蛋你可以选择吃或不吃。那这个鸡蛋壳呢，请你把它捏碎之后，包红包袋里面丢掉就可以了。或者是如果你的家的这个是有这个种植盆栽的，或者是有花圃的，我们就可以把这个蛋壳呢，把它放在外面的这个花圃的这个土壤上方。 当做养分，那么这样子也是可以的啊。那么这样子就可以达到呢，治化白虎的这个效果啊。那这个是针对在今年到端午为止还没有帮自己治白虎的朋友们，可以参考的呃一个方式。那么到了四十的时候呢，也就请大家哦，因为在这个时间点呢，呃，我们有逢到了天赦，好，所以呢，请大家。 务必呢，在这个时候呢，可以用这个时间点呢，来来收我们的这个天赦的这个赦节水，也就是我们在端午呢，一般的时候可能都会在正午的时候收这个正午水，但是呢，在今年我们不在正午这一天收，我们会是在礼拜六的四时的时候收这个水，好，所以请在九点到十一点这个时候来收。 哦，那么如果你的雄黄呢，想要在这个时候呢，再点在额头上也是可以的哦，都没有关系。那么基本上呢，我们的这个端午的这一个一个能够帮自己补运，好手运的部分呢，还有解厄的部分，就是落到差不多这个时段哦，就算是圆满落幕了。 那么再来呢，就是来看一下，针对礼拜天这一天，我们会逢到的是六合交贵的日子。那么在这一天呢，是很适合可以交易置产的，尤其是如果你想要购买的是自住的房子，或者是说它是属于你的起家处，那都是很适合在这一天呢。 购买首购的房子，但切记哦，这个房子尽量不要是你要脱产的，或者是要脱手的，或是投资的标的物。这样子呢，你才会有真正的增值，或者是它能够帮你财滚财的这种风水哦。那同时在周日这一天，也是一个很适合赚取出货财、安排哦把一些货品呢入仓进库的时间点。 当天也很适宜，可以安床、开市以及纳财。提醒一下，当天是不宜修造的啊。那么以上呢是针对当周的日课吉凶注意事项。接下来，让我们来看一下，在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友。 首先，第三名是属猴子的朋友，第二名是属鸡的朋友，而第一名呢是属狗的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那基本上呢，在这个礼拜呢，这三个生肖呢，你们如果有任何的理想，请你一定要勇于去进行并付出行动哦。因为呢，一年之计在于春，尤其是。 这三个生肖朋友，如果你本来在春天就已经拟定好的计划跟行程，请不要再三的改变了，或者是忽然又想到要再安插什么样的一些计划进去，因为现在不是让你东想西想改变计划的时候，而是让你落实计划的 moment。而且要记得，都已经快要端午了，你是不是进度有一点落后了呢？ 好，所以呢，要把你的这股运势，在这一个礼拜的这股强势的、很旺盛的运势呢，用在 push 你自己哦，把这股干劲呢用在这边，好，而不是呢，让你的计划呢不断的变调、不断的改变哦。好，再让我们来看一下呢，其他生肖的朋友呢，在当周呢又有什么需要留意的地方？首先第一个呢，是针对属老鼠的朋友。 属老鼠的朋友呢，在当周呢是属于需要顺从别人的一周哦，而且呢，在本周呢，老师也会建议呢，你要多听取别人的意见和忠告。那么，如果呢，你要特别注意的就是，如果这个对象你觉得他最近的运势好像就不是那么的理想啊，呃，那么你也要注意一下，就是不要全盘就接收了，因为呢，如果你没有世人的这个脑袋，然后呢。 对方运势不好，你还照盘接收的话，你可能也会连带的遭到厄运哦。呃，所以呢，所以自己也要小心一点哦。总而言之呢，在本周呢，我们的运势呢是稍微的有一点浮沉的一个状态，呃，有一些险难哈，比较欠安定。但是呢，呃，虽然我们在这一周凡事没有办法很自主自意的去行动，都要跟着。 别人去随着起舞，但是只要你可以跟随着对的人，也就是有力量、有能力的人，那么你其实呢就会得到好处。所以在这个礼拜要切记老师的提醒，不要逆风，好，因为会费力；不要去鸡婆，因为呢会吃力，好。所以请不要去做一些吃力不讨好的事情哦。 那么在当中呢，属老鼠的朋友要留意的天数有两天，除了周三之外，还有周四。再来就是针对属老鼠的朋友呢，在这个礼拜呢，我们的开运花呢是法兰西菊。那么自古以来呢，法兰西菊呢，大家都把它视为是一种属于功效非常显著的药草之一哦。 除了它可以止咳化痰之外呢，它还可以治疗哮喘、气喘，而且还是一种可以抑制这种亢奋神经的镇定剂哦。有没有觉得很意外呢？所以呢，在它的祝福之下呢，属老鼠的朋友在本周呢，你们会让人家感到格外的冷静。但是受到它的状况之下呢，虽然你非常的沉重、非常的冷静，但是在 另一半的眼里呢，他们总会觉得你也太缺乏热情了吧？在朋友的眼里，也许你是一个很适合去调停的人，在工作上你可能也是很适合去做一个 negotiate 的角色。可是对于感情太太太稳定、太淡定的时候，亲密关系的状况可能就很难升温。因此呢，你还是要。 多展现一下热忱，多一点的浪漫才会是比较好的哦。再来，让我们来看一下下一个生肖呢，是针对属牛的朋友。属牛的朋友在当周呢，是属于需要展现魄力的一周。而在这个礼拜呢，你能够很顺利的过关斩将，克服障碍。还有，记得千万不要太过的固执啊，不然呢，你一直想着自己的一个。 成见哦，那么一开始如果你跟他人就没有任何的交集的话，那么就会很难会有共鸣哦。所以，请你一定要先冷静下来，好好的去思考一下，不要凡事都这么的一板一眼哦，太过让人家有这种居高自傲的感觉啊！不要太过的坚持自己的原则，因为这对大家都没有任何的好处哦，包括你自己哦。 所以，请在这个礼拜要好好认清自己的一个分内的工作，然后呢，也要彼此达到尊重的这种感觉，那么自然呢，就可以双双的都会受惠。所以，在这个礼拜呢，即便呢你很努力，也请你要尽力的去跟别人一起搭配合作哦。 那么在当周要留意的天数，有一天是周一，请记得不要忘东忘西哦。而针对我们在感情的部分，我们在当周的开运花是白头翁。那么纯白呢，总是会给人这种很清纯感受的的花呢，就是白头翁哦。因为呢，它是被供奉给在四世纪的时候呢，波斯的这个基督教徒的左家的花朵。 所以呢，在他的祝福之下呢，也代表的是呢，有这种才智匹配的感觉。那么在当中呢，属牛的朋友呢，就会给人家有这种呃出类拔萃的感觉，而且会让人家感觉到你非常的 smart，非常的 intelligent，而且不止呢，让人家觉得你很知性。 而且你有这种洞察人心，还有很纤细的这种感受力哦，可以去感染你周遭的人。如果你是属于那种非常 artistic 的那种风格属性的女生或者是男生哦，或许你在你的业务上啊，会或者是说在跟他人的沟通上都会蛮成功的，因为你很容易可以虏获别人的心哦。但是呢，你要注意一点，就是在后续的部分呢。 更重要的是，你们的价值观有没有 connect 在一起哦？因为要相通呢，才能够是真正适合你的对象哦。好，那么下一个生肖呢，是针对属老虎的朋友。属老虎的朋友呢，在当周呢是属于大可扬名的一周，而这也意味的是呢，在这个礼拜呢，如果你是属于上班族的朋友呢，在 当中呢，我们是属于运气好转的时候，因为它就有点类似像，如果你本来是穿这个木屐的工友，忽然摇身一变，你穿了这个皮鞋，穿着西装，哦，变身成主管，等于是呢有被提拔的这种晋升的机会，哦，会出现在你的眼前哦，所以请你一定要好好的就是。 让自己呢变得人模人样呢，然后发挥自己的所长，但是如但是呢，它同时也会带来另外一个缺点，也就是说你在公司或是在团体里面呢，就相对的因为太受瞩目呢，而因为这样的一个亮点状况下，而容易遭到他人的嫉妒，所以这个部分呢就要更加的注意这个上下的结合喽。 那么，如果你是属于经商或者是管理职的朋友呢，在本周呢，你就要特别留意一下我们的这个利润成本的部分了，因为呢，在本周呢，如果你是想要求财呢，我们的这个利润可能会比较少，呃，在商场呢，你如果想要赊账啊，吼，你可能也要看一下对象。 不然的话，很可能会血本无亏。任何的条件，可能你都要再三的，就是再去演你哦，才会是比较理想的。不要只贪眼前的这个订单量或者是数量，不然可能你连把你的这个母本呢，都可能会整个都赔进去哦。再来，就是要提醒一下呢，同样的是可以把我们的名声呢大造，但是呢，呃，这个大造的方向呢。 是让自己好名声，或者是坏名声呢，都是传出去的。因此呢，你也要想一下，你想的是哪一种方向哦。那么在当中呢，属老虎的朋友呢，要留意的天数有一天是周二。而在这个礼拜呢，我们的开运花呢是金凤花。金花呢，它是用来供奉这个写《智慧之泉》这本。 典籍的作者，哦。那那那他也是我们在八世纪的这个学僧哦，达马斯卡斯的这个圣约翰。所以呢，在这个礼拜受到他祝福的属属老虎的朋友呢，你们会格外的有智慧，那么你们也会非常的深思熟虑，脑袋转的非常非常的快，在知性方面的感受力也相对的非常的强。 呃，是属于可以让人家感受到你是很出类拔萃的那种人物哦，因此会有一种让人家有反差萌的感觉，会觉得你好像这么的专业，或者是你这么的优秀，可是你在感情方面怎么也会这么的撒娇呢？所以，呃，在这个礼拜呢，如果说你要跟另外一半在相处上面可以更加升温的话呢？ 不妨呢，除了会适当的可以跟他激辩辩论之下呢，也要会适当的跟他撒娇，那么就可以让你们的感情呢，进而的一步一步的升温喽。再来下一个生肖是针对属兔子的朋友，属兔子的朋友呢，在本周呢是属于自求多福的一周，而这也意味的是说呢，在这个礼拜我们呢。 不宜过分的依赖别人哦，不然你总是会有失望的一天。那再来呢？老师也要提醒你哦，不要总是觉得处处呢都要讲道理哦，或者是要去辨是非，因为那样子就没有任何的情字可言了。那么，觉得这样子有意义吗？再来就是呢，你是你，他是他，我是我，每一个人的角色竟然都是不一样的嘛。 所以呢，尽可能用鼓励来代替责难，用行动来化解眼前的一些灾难。做在本周你本分内该做的事情，这样子就可以咯。在当周我们要留意的天数有两天，除了周三之外，还有周六。再来就是针对我们在感情的部分，属兔子的朋友在当周的开运花呢是沙洲草。 而沙洲草，它的拉丁名跟英文名呢，都是“高贵的肝脏草”的意思。除了代表了它的整片的叶子呢，跟我们这个肝脏的这个形状非常的类似之外呢，它的叶子熬成的汁液也是可以治疗肝脏疾病的妙方之一哦。说起来呢，它不止可以治疗肝脏，还有很多的疾病呢，都是可以很有效的。 所以它也算是一个蛮万能的药草之一，所以它的祝福呢，也就代表是健康。在这个礼拜呢，属兔子的朋友们呢，在感情的部分呢，呃，其实呢，你会很希望呢，对方是很健康的，或者是说，你会注意到的、欣赏的对象呢，也是属于有这种健康美的人，比如说他是很养生的，或者是说。 他的体型是非常健美的这种状况，以健康的、引人瞩目的人才会入你的眼哦。爱慕的你的对象呢，也可能呢会是因为觉得你的这个生活的非常的规律而喜欢上你。所以在这个部分呢，我们也可以特别的去警惕一下自己，在这一阵子我们的这个生活的。 这个步骤够不够规律？如果不够规律的话，请要调整回来，才能够让别人呢看上你哦。那下一个生肖的朋友呢，在本周呢是属于需要根正错误的一周哦。那么在本周呢，要注意呢，对内呢，有点类似像这种夫妻反目的现象。 对外呢，又有这种一人反对众人的状况哦，所以它也代表是什么？在我工作上面呢，可能要注意有窝里反哈，或者是说你整个很不得势的状况，想要恢复到过去的这种光荣光景的部分呢，有一个原则，你一定要守住，就是呢，你一定要根绝过去的一个错误哦，不要无视。 那些很小的错误，或者是直接就把它给带过了，这样子才能够把事情呢回归到原来的一个样貌。那么建议呢，先从小的事情去着手，才能够转向大的事情呢。渐渐的呢，再让一切呢顺心的呢往正规的道路去行驶。在当周要留意的天数呢，有两天，除了周二之外，还有周四。 针对属龙的朋友呢，我们在当周的开运花呢是野生的黄水仙。那么黄水仙呢，它其实呢是河神呢跟水泽神的儿子。而预这个预言家呢，当时呢就有说，呃，他们的这个儿子呢，千万千万不要让他看到自己的脸哦，这样的话他才能够长寿哦。因为呢，他说呢，这个。 那，呢他会成为希腊呢最俊美的男子哦。结果有一天呢，纳卡索斯呢他在打猎的时候呢，他在他的这个池边呢看到了自己的倒影，然后迷恋上了自己的倒影，想要拥抱这个倒影，结果呢就掉落到了这个池里面呢而溺死了。所以呢。 黄水仙呢，它也意味的是很可怜又很可笑，而这样的一个希腊的这个神话的主角呢，也就是我们刚刚提到的这个纳卡索斯的这个化身呢，它的意思呢，也除了代表的是敏感、自卑、特别高自尊、自恋，哦，最主要的呢，受到他的祝福的状况之下呢，也会意味的是呢，你。 极度的拥有自我，你只注意到自己的需求，你可能会忽略到了另外一半的要求。你的眼前只有自己，没有别人。如果你想要好好的谈一场恋爱，请不要忽略对方的需求，因为只有爱自己是没有办法谱出恋情的。所以，请不要忘记多给对方一点关爱，除非你找到的是另外一个跟你很像的。 对象哦，下一个生肖呢是针对属蛇的朋友。属蛇的朋友呢，在本周呢是属于需要重新打造的一周，而这也意味的是说，也许是时候给你自己一个新的这个愿景哦。就算是换一个环境也无所谓了。也许现在你会觉得会辛苦一点，但是呢，最后你会发现是值得的。这个改变呢？ 是好的，毕竟呢，你的个性呢，总会告诉你，我不可以昧着良心，我要靠着我的良心去做事情嘛。所以呢，你也不想要去斤斤计较，因此呢，呃，凡事你也会希望是可以以和为贵的。好，那么俗话也说了，先货的就是买货人，所以待客呢，不要生气，我心如秤，多主顾。那么现在呢，也不是让你急进的时候呢。 尽量呢一步一步的向前进哦，这样你的希望呢才能够达成。所以在这个时候呢，是重新去 organize 你的想时候喽。在当中呢，要留意的天数，有一天是周五。而针对属蛇的朋友，在当周我们的开运花呢是月桂。而从月桂的这个叶片中呢，它可以提炼出。 樱桃月桂水，它是一种呢可以供香水或者是糕点使用的香料，好 spice 香精其实是有毒的，太大量的使用其实是蛮危险的，所以它其实是一个非常有魅力又很恐怖的植物哦，所以呢它的祝福呢就代表的是蛊惑这样的一个 charm 之下呢。 代表是，其实你具备了很明艳、很奔放、很危险的魅力。所以呢，你在这个礼拜，也许你会有很多让你心动的时机，或者是很多时候你会处处的让别人有这种被你电到的感觉。可是老师还是要奉劝你，尽量不要没事去就是拈花惹草，或者是去。 放电，免得呢会让自己的风评呢一路往下滑哦。尽量还是呢看到对的对象呢，再使出你的焚身魅力，才会是比较理想的哦。下一个生肖呢是针对我们属马的朋友，属马的朋友呢在本周呢是属于勤于经营的一周。 那么在上周呢，我们的这个起起落落的问题呢，在本周呢，多数呢也都会迎刃而解。那么在这个礼拜，老师呢也会尽量建议我们可以多用一点真心哦，去跟他人坦诚相见的去沟通哦，把这个内心的一些猜疑的事情呢，都把它给讲开，这样子呢，呃，自然就会有别人呢愿意呢。 出面来协助你哦，那你也就不用有这么多的呃烦忧呢，都要自己一个人独自去扛咯。那么在当中呢，属马的朋友呢要留意的天数是周六，尤其是呢家里的杂事呢会是比较多的。哦。那么在当中呢，属马的朋友的开运花是柑橘。那么柑橘呢，我们如果把它的这个茎跟它的叶子呢放在这个手中去搓揉呢。 它会产生有点类似像苹果的这种很甜美的这种芳香。那么英国人常常会把它撒在地板上，或者是种植在我们的这个庭院的小径上。那么在行人呢走过的时候，你就会感觉到有一股悠悠的香气，因为它的这个香气其实是有一点这种可以治疗，让人的心情感受到平静的感觉哦。 所以在很空旷的空间，大量的种植，其实会感觉是蛮不错的。因此呢，在这个礼拜呢，受到他的祝福的属马的朋友呢，也意味的是呢，你希望呢能够有宽裕的一个感觉。这个宽裕，不管是来自于内心的宽裕，或者是物质上的宽裕，啊，或者是心情上的宽裕，都是的。你希望是有空间的，好，那么。 在这一个礼拜呢，在言行举止上面呢，你可能都会斟酌再三，因为你希望把自己呢有留有一点退路，然后你才能够更加沉稳的去经营你的人际关系，呃，包括对恋爱也是不例外的。可是通常在这样做的时候呢，你可能保护了自己，你给自己上了一个保护色，但是对方可能也会间接的被你受伤哦。所以，请你呢也要。 好好的让对方知道你的，呃，真正的想法是什么，他才知道你到底在干什么哟。下一个生肖呢是针对属羊的朋友，属羊的朋友呢在本周呢是属于换取经验的一周。那么老师呢也要提醒我们属羊的朋友呢，当我们人在迷路的时候呢，我们就不能心急，多数的时候都会叫你一定要在原地等。 先认清你的方向，我们再走。所以呢，如果你现在碰到的状况是你不知道怎么样下手的时候，请你先理清问题，再决定。好，不要急。是在这个礼拜，我们要默记在心里的三个字哦。好，所以任何事情呢，都不要贸然的去进行。还有跟他人的这个沟通呢，我们的口条尽量是以比较温柔。 的方式比较温馨的这种口吻，要找对的时机去讲，好这样子呢比较不会伤了和气，也那也比较能够让别人接受，同时也可以比较有效率哦。那么在当周呢，要留意的天数有一天是周日，这一天是最适合让自己放空，什么事情都不要做，好好休息充电，再出发的时候哦。 而在这个礼拜呢，属羊的朋友呢，我们的开运花，啊，是阿拉伯松。阿拉伯松呢，它其实是一个非常有用的树木哦，它常常会被拿来当做是建筑的材料之一，而且是非常活用的。在以前呢，它甚至会被拿来盖这个船只哦，而且它的树枝呢，还可以被运用来做成防腐剂、芳香剂。 甚至呢，还有抗癌的效果，所以它其实是一个非常坚实的植物。因此，在它的祝福之下，也意味的是说，属羊的朋友呢，在我们的人际感情方面呢，在当中是属于非常的踏实的。你在谈恋爱的时候呢，或者是在应对人际关系的时候呢，你会很。 踏实的去考虑对方的收入啊，还有你们各方面的妥协跟发展性哦，因为你不甘于平凡，你希望你们一加一加在一起呢，一定要能够大于二。所以呢，在这样的一个理性的状况之下呢，你不会很容易被爱情冲昏了头。你反而呢，面包跟爱情呢，你会把面包看得比较重，你希望呢，这个面这个。 面包呢，可以因为这个爱心呢的点缀之下呢，变得更加的可口哦，而不是失分失色的意思。好，那么呢，属羊的朋友呢，虽然在这样的一个算盘之下打得很精，但是有的时候总是难免会有一些意外的，你说是吧？因此呢，还是要想出怎么样可以让两个人一起经营、一起进步，才是更加实际的，你说是吧？ 再来下一个生肖呢，是针对属猴子的朋友。属猴子的朋友呢，在本周是属于需要坚守立场的一周，而这也意味的是呢，我们在这个礼拜建议您呢，要坚守我们的中正立场，然后要不偏不倚哦。那么各位呢，你自然呢就会觉得，哎，我的心里呢觉得非常的安定安详哦。 呃，比如说，你我们可以看一下这个早晚的这个太阳啊，他们这样子很自然的生成，你就会领悟到呢，只有坚守你的这个立场呢，才不会被击倒。那么在本周呢，我们在做人处事呢，也不宜太偏激哦，包括行事风格啊，还有言论的方面呢，都要采取比较中庸保守的态度，这样子才能够心安理得。 别人呢，也才会相对的，因为尊敬你而靠近你哦。那么在当中属猴子的朋友运势相当的旺盛，因此并没有需要留意的天数。在针对我们的这个开运花的部分呢，在当中属猴子的朋友呢是受到了属葵的祝福。而在西元四百一十五年的时候呢，人们呢他们发现了这个。 圣斯塔法诺的这个遗骸，因为他曾经呢在耶稣钉在十字架后呢有发表演说，说呢，所以呢他就不幸被犹太人呢用乱石哦打死了。那么他有托梦呢告诉了这个主教呢，呃才让人们找到了他的遗骨。因此呢，这个蜀葵的这个祝福呢也代表的是梦。 在呢，我们属猴子的朋友呢，你是属于一个非常做梦的孩子哦。不管是对于工作上的梦想，或与或者是说对于感情上的渴望哦，尤其是幻想着自己有一场轰轰烈烈的爱情，或者是说，呃，希望自己的感情呢，就像小说一样呢。 有着这个情节般高潮迭起啊，或者是像偶偶那个偶像剧一样呢，有着很狗血的剧情，精彩绝伦哦，你都很希望呢有这样子刻骨铭心的感觉呢，可以发生在你的身上。但是这样的你呢，也意味着是说你在跟另外一半的互动上，就很容易把这种情绪化的表现呢应对在你们的互动上面。 让对方呢也会总觉得要应付你总好累哦，总有这种人仰马翻的感觉，会精疲力尽。所以在当中，请记得放对方一马，少看一点偶像剧、韩剧、日剧，哦，让你的这个心思可以跳脱这样的一个频率，同时呢，也可以让你的配偶呢可以松一口气，好吗？ 好，那么呢，下一个生肖呢是针对属鸡的朋友。属鸡的朋友呢，在本周是属属于始终如一的一周，在当中呢，我们拥有着顺遂的运势哦，让你可以完成许多的计划。但是呢，你必须要对于呢你现在所拥有的这些幸福啊、顺遂呢，要心存感激哦。 时呢，谦虚的心态呢，跟态度呢，才可以让这个好运呢，可以一直不断的延伸哦。如果你有任何的骄傲，或者是有仗势好运的状况发生的话，它就会开始走下坡。好，所以呢，你不得不谨慎哦。在当周呢，属鸡的朋友呢，运势也是相当的好的，因此也没有需要留意的天数。 而针对我们的开运花呢，在当中呢是秋麒麟草，而秋麒麟草呢，它是属于在七月跟八月的开花期里哦，它的枝头呢会长满金黄色的小花，那么它的这个树枝呢会宛如这个金色的鞭子一样哦，所以它的英文名字就是黄金鞭。那么它的这个祝福呢，就代表的是闪耀。 受祝福的属鸡的朋友呢，在这个礼拜，你会让对方感受到非常强烈的这个性格，好这样的人格特质呢，也意味着是你会非常的独立，呃，甚至让对方感觉到你完美到好像都不需要我。呃，在恋爱方面呢，呃，你要记得呢，有的时候如果你让对方觉得你什么时候都不太需要他。 你什么事情都可以自己一手包办的时候，那么对方可能就会离你越来越远了，因为他感受不到被渴望、被需要的感觉，也感受不到那个温度嘛。所以，请你还是要适当的，嗯，释放一些需求出来，这样子呢，对方呢才能够感受到自己的存在价值感哦。这个生肖呢，是针对属狗的朋友。 属狗的朋友呢，在本周呢是属于否极泰来的一周，而这也代表的是呢，只要你坚守岗位呢，认真的工作，一定会有贵人来帮助我们。同样的才能，同样的努力呢，并不代表我们一定会有一样的成功哦。所以呢，老师会建议我们呢，在这个礼拜呢，即便你有一样的努力，但是你不可以盲动。预计呢，在当中呢，会有先苦后甘的一个状况。 所以在这个礼拜呢，做很多事情的出发点都要先守旧，先以旧的模式去做，或者是用旧的模式去将先改变哦。那么再求发展呢，才会是比较安全的。再来就是在当周，其实我们的信心呢会有很大幅度增加的这种感受度哦。所以呢也很适宜呢帮自己。 帮自己呢，针对在工作能力方面呢，可以多充实一下，啊，比如说多学习一些相关的技能呢，然后一鼓作气的呢，往你的梦想呢，再更上一层楼的去实践爬上去哦。在当中呢，属狗的朋友呢，运势也是相当的旺盛，因此也是没有需要留意的天数。而在当中，我们的开运花呢是雪花莲。 雪花莲呢，它是属于重生在地中海的沿岸，呃，遍布在这个地中海上的小岛呢。那透过了这个清爽的海风所培育成的植物，所以呢，受到它的祝福的朋友们呢，在当中呢，其实呢，你在另外一半的感觉上呢，就是非常的爽快的一个个性，而且你是一个很 all rounder 的这种个性。 呃，在恋爱的一个状况里面呢，是属于非常温和的哦，所以呃，如果你要谈那种很热情、很澎湃，或者是很违背廉礼的这种恋情，对你来讲是不太可能的，因为你是属于那种呃比较会偏逆来顺受啊，或者是说呃那个尽量就是会去迎合他人的一个状况。 所以在这个礼拜呢，对你来讲呢，其实你也是一个是蛮愿意去呃配合另外一半的的这个对象。再来呢，我们来看的是最后一个生肖，是针对属猪的朋友。属猪的朋友呢，在这个礼拜呢，是属于需要学会看透的一周哦。而这也意味的是呢，你在这个礼拜呢，你要留意的是呢，你可能会有你的理想。 那么别人可能也会有他们自己的美梦哦，所以呢，你要看透呢，任何的关系呢，呃，可能就是你想要把它合在一起的时候呢，要理得透，就一定要找到一个有共鸣的点，也就是能够拉距你们在一起的东西哦。那包括了呢，你的同才之间，你希望他们能够跟随着你的话，那么你就不能忘记要去关怀他们的需求。 啊，或者是说，呃，不要忘了要从当中去打圆场，从把上司跟部署之间的关系呢，能够做一个这个润滑的效果。那这样子呢，才能够整个整个事情呢会更加的圆满。那同时呢，你你把这些关系理好的话呢，你会发现呢，别人对你的这份感。 恩，好，或者是感激呢，在未来呢也是可以派上用场的。好，那么呢，除了学会看透，呃，在关系里面呢，要怎么样呢去呃把它给这个处理好之外呢，我们在感情的部分呢，针对属猪的朋友，在当周是受到一日百合的祝福。那么，一日百合的原产地呢是在亚洲或者是日本。 那这个花呢，就像它的名字一样哦，从早晨盛开，一到了夜晚呢，它就会凋谢枯萎。所以呢，它在它的短暂的生命中呢，绽放呢最美丽哈的状况。因此呢，它的祝福呢，也就代表的是激情。那更多的时候呢，我们对它的。 更熟知的名称呢，就是金针花，因为其实，在台湾地区哦，很多时候我们都会吃金针炖排骨，有没有？那么就是这个一日百合的这个花蕾的部分哦。所以呢，在当中呢，属猪的朋友呢，受到它的祝福之下呢，你的外表可能看起来是非常的端庄娴熟的，可是呢，你的内心其实是充满了激情哦。 甚至你想要谱出一场很轰轰烈烈的爱情，在这个礼拜呢，属猪的朋友，不论男女，都要很注意的一件事情，就是很容易可能会有这因为一时的激情哦，而产生这种所谓的一夜情啊，或者哦，也是说 one night stand，甚至呢，老师会建议，就算。 不慎发生这样的状况，也一定要做好防护的措施哦。好，以上呢是针对呢当周个别生肖要留意的事项。再来，让我们来看一下当周的感情胜利组，又是哪三个生肖的朋友？首先，第三名是属老虎的朋友，第二名是属马的朋友，而第一名呢是属猪的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。 那么基本上呢，在这个礼拜呢，这三个生肖的朋友，如果你的身边已经有对象的，或者是你的心中已经有目标了，已经有心仪的对象了，他已经是最佳的选择了，就不要再寻寻觅觅喽。因为你们的志气、志趣竟然是相同的，而且呢，你觉得他也可以互相尊重你的话，那么这是其实是一段非常好的良缘呐，你们也可以。 好好的去珍惜彼此，怎么不赶快行动呢？赶快把你们的这个姻缘给牵上去吧！好，所以呢，在这个礼拜呢，尽量的想办法跟对方呢多接触、多相处哦，就能够让你们呢有机会把这个姻缘哦谱出一段更美的佳缘哦。以上呢是当周的生肖运势周报。 喜欢的朋友，请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞。有需要咨询的朋友，可以透过上方的微讯号，或是下方的官网，以及下方的表格填写预约咨询。我是金玲老师，感谢大家本次的收看，也祝大家端午安康、吉祥。我们下周准时再见喽，拜拜。